Bene. Hoc carmen est catullo um, et scilicet latine locor. Um, hoc carmen explicare latine explicare volo ut um, ut discipuli melius intelligere intelligera linguam ipsam possent. Um, bene, iam, uh, pergamus, uh, in carmine. Uh, ah, hoc carmen uh, notum est quia multa sunt verba vera. una duo tria quator quinque sex septem etiam infinitivum um et um octo sunt um verba hoc in carmine um uh, altero colore uh, bene yep dividamus uh, carmen in sentent Uh, bene, odi et amo scilicet, odi et amo, et qui Catullus dicit scilicet, scilicet lesbiae, uh, ah, dicit, uh, ah, quare id faciam, bene, uh, nunc, bene, um, um, Catullus rogat, aliquid, sed indirecte rogat etaque subjunctivum, vel conjunctivum, uh, penditur uh, quod praefers, um, fortasse requires, et hoc um, hic, uh, rogamus et ecce interrogandum quare id faciam sed hic hic requires um, scire volumus et catule cor cor illud facias cor illud agas et respondet respondet respondet nescio. Responsum nescit Catullus, um, Catullus, pinetat um, odet eh, et amo et nescio cur oderet et amet. Uh, nihilo minus, sed, um, sentio fieri et excrucior, crucior, fortasse requires et eh, hoc Catullus ipse dicit inter internotas virides, et et scilicat per totum carmen Catullus dicet sed quare id faciam haec verba sunt nobis haec verba sunt nobis nos rogamus nos catullo rogamus catullum rogamus uh, quare id facas eh? scintu uh, eh, bene et uh, Catullus skillicat est ambiguous um ambivale nescio uh, eh, catulus est uh, duorum animorum uh, odet et amat et rationem huius nescet bene vale